Here we go for our video tools for the day. Yes, uh, <laughs> oggi pensavo al pe uh, innanzitutto che two days ago I reached the uh, 10.000 views on the channel, a 10.000 totals, total views. Pensate che 10.000 praticamente io ne ho fatte totali tra tutti e 485 video che ho, 83-84 380-384, ma David Mr. Lynch praticamente ne fa circa 10.000 al giorno. Quindi pensate un po' che abisso, <laughs> soprattutto lui ha 342.000 iscritti in questo momento, io solo 27, figuratevi che abisso. Ma del resto è David Lynch, insomma, che possiamo farci? Uh, sì, eh, eh, però appunto, eh, già però comunque 10.000 totali per me è un bel risultato da tutti i video, insomma non lo considero, non lo considero poco. Insomma spero che questo dato, pur se tra virgolette insignificante, possa incentivare qualcun altro ad iscriversi, anche se, ripeto, questo per me è un canale che ha un ruolo secondario in questo momento perché ancora, eh, cioè, spero che da un lato diventi anche primario, ma lo vedo un po' impossibile, però il ruolo primario ce l'ha sempre il mio canale principale, tastiera per i numeri e per tutta un'altra serie di cose, quindi Comunque questo serve ancora da rimando a quello, però comunque interessante in generale, comunque rispetto a cioè, ciò che propongo eccetera. Quindi mi raccomando, spero che qualcun altro si iscriva eh, in base a questa notizia. Poi eh, pensavo ai pezzi successivi che caricherò, pezzi tastiera successivi che caricherò sul canale, sui canali tastiera, sì, come ho già anticipato ieri, eh, anche i giorni scorsi, dovrei proseguire con 3-4 pezzi, forse anche 5-6 in totale di Bach, ma non so se ce la faccio a caricare oggi il successivo, eh, per cui non, so, non credo che ne parlo oggi, forse più domani. Forse vi dico quale, di quale si tratta, dovrebbe essere, anche se non sono completamente sicuro, la sonatina 106 dall'Actus Tragicus, è davvero un bel pezzo, lo consiglio vivamente, veramente molto bello, l'originale, si chiama proprio Sonatina BVV 106 from Actus Tragicus, davvero un bel pezzo, lo consiglio, però non sono completamente sicuro se sia questo, forse anche o questo o la siciliana BVV 596, veramente bellissima anche quella, quell'altro pezzo, comunque uno tra questi due dovrebbe essere, ma penso, uh, però comunque nel caso avete visto il preview, si tratta di uno di questi due pezzi, comunque eh, qui ribadisco solo che qui si tratta, cioè, si tratta di un mio tributo, un piccolo tributo a Johann Sebastian Bach per il suo compleanno, cioè avrebbe fatto 337, 337 anni se fosse stato ancora vivo, avrebbe compiuto appunto il 31 marzo scorso. Quindi questa è terzo, la mia terza parte, se non erro. Sì, la prima è stata Virsezen, sono state le due aree, un video composto dalle due aree, Virsezen, un summit tra le Niedere del Bar Medic dalla Passione secondo Matteo, metto link sempre in descrizione per chi volesse mai recuperare e fosse interessato, e poi la seconda parte è una toccata e fuga, la più nota, in re minore, ma la BVV 5, 565 sì che è la più nota. Eh, comunque appunto anche qui video completo chi è interessato in descrizione e quindi questa è la terza parte anche se ci fu già una, una parte zero, che fu proprio una toccata e fuga improvvisata solo la toccata però che conosco praticamente a memoria proprio caricata proprio per il suo compleanno, anche se non ci misi veramente mano, quindi fu più improvvisata, fu, non, fu, non, venne benissimo, infatti poi l'ho riproposta in forma completa più la fuga qualche giorno fa, come qualcuno sa, chi mi sa chi mi segue con costanza sui miei canali, anche quello tastiere. Quindi questa era la terza parte, questo piccolo, tra virgolette, piccolo grande tributo, poi dovrei proseguire appunto con la quarta, nei giorni successivi dovrebbe essere questa siciliana 596, comunque uno tra questi due pezzi, il terzo e il quarto, comunque poi vedremo, in base a quello che ho caricato poi lo potete capire, e poi se appunto con altri due o tre pezzi credo queste quattro pezzi appunto nei giorni successivi, vedremo. Sì, credo di aver detto tutto, nel caso inizio qualche altra cosa in mente, come sempre, aggiungo in descrizione. e a great day again, a domani!